Hola a todas, vamos a ver si os puedo explicar cómo se descarga e instala el programa Tube que es el que vamos a usar para las siguientes sesiones o para aprender un poco más de él. Bueno, primero que tenéis que ir es iros a un navegador, yo estoy usando Google Chrome. Ponéis en la barra de búsqueda o aquí arriba, me da igual donde lo busquéis, a espacio tube espacio catcher y poner oficial porque si lo descargáis de otros lados puede ser que os ponga publicidad le dais al primero que pone que es el sitio oficial y entramos en su página le damos a descargar ahora veis que empieza la descarga vale no va a tardar mucho aquí, espero que en la sala de ordenadores tarde poco. Y en cuanto la tengo, le doy a ejecutar. Windows me dice que esto es un, programa externo. Le doy que permitir instalar, elijo el idioma, español, claro, o inglés, si queráis. Siguiente, acepto el acuerdo de licencia, cuidado si, si lo bajáis de otras páginas, que aquí os meten un montón de publicidad. Aquí, veis, está la publicidad. Eh, si quiero la, la, mm, barra de búsqueda, me dice que active eso, no lo quiero. Le doy siguiente, he dicho que no lo quiero, le voy a ver si puedo cerrarlo aquí. Siguiente, como no me deje, lo mato. Bueno, pues ya veis, yo lo tenía instalado y lo tenía que desinstalar. Lo voy a poner, después lo desinstalaré. Le doy a aceptar me dice dónde quiero guardarlo, en principio yo siempre le doy en C, con qué nombre, crear un icono en el escritorio, instalar. Ahora veré cómo desinstalar la opción esa que me ha puesto para que me aparezca la barra de búsqueda, o sea, la barra de tareas aquí arriba. Y le voy a dar a finalizar y a ejecutar, a ver si se ha instalado bien. por ahora no veo que... Ahora. Dice habilitar extensión. Yo quiero deshabilitar. Me ha dicho, esto es lo que me ha dicho que no quería instalar. Google me dice que si quiero habilitarla y le voy a dar a eliminarla. Porque no la quiero. No sé qué es, pero no quiero más de... Eh, me imagino que es para gestionar las, los enlaces. Bueno, tengo aquí el programa. Hay una, una ventana que me dice lo que puedo hacer y otra ventana que me dice lo que puedo descargar. Pero esto es otro tutorial, ¿vale? Esto era solo para enseñaros a descargarlo. Gracias.